28 créoles révérendés. Parole bon Dieu, parole bon Dieu, t'es dans La pouvoir est en mémoire va prendre. je va augmenter, ma Malgré ma appelé Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, you you you you you have have have have been. been been been òtò. Jésù yà pè ní. Jésù yà pè ní. Kèlèsè yà pè ní. Àmìdẹ́sọ̀ kòtò yà kèlèsè yà pè ní. Lọ́wọ́ èsì sí pé mo lọ àyè náà. Òkè pàṣẹ náà bọ́ ṣe mí kúndọ̀. Èpè bèpè, ìwà bèdè. Yo va tan de trompet la Yo va resi Si te pou yo ale Nan se Nan se Nan se Che si apri Che si apri An me Ouay Yo va resi Si te pou yo ale Nan se Yo va resi Si te pou yo ale Jésus a fini. Jésus a fini. Amen, amen, amen, amen. Jésus a fini, Jésus a fini, que le Seigneur bénisse le public. Que le Seigneur envahisse le public. Amen. Amen. la moi la moi la moi moi Jésus a béni. Amen, amen, amen. La béni. La béni. songs, so they want to no more Kote, kote, kote, kote, kote, kote, kote, I'm We're